Good morning. <clears throat> sì. Qui sono le, diciamo, praticamente le, eh, le 11 e mezza e, eh, come dico in questi casi, certo una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente David Lynch. It's May 3, 2022 and it's a Tuesday in Naples. Uh, clear, very clear morning in this moment, very still right now. 60 and 60 and 2 Fahrenheit around 19 Celsius and this means that it's uh, that they really really really really soft like in these days and this period si penso proprio clima primaverile anche se leggermente anche, sembra anche più estivo, more summer climate than spring climate. As regard the fever in this moment, 37 and 75 degrees, eh? praticamente la stessa temperatura di mattina di ieri, però io in generale mi sento comunque meglio, credo che mm, è un qualcosa legato soprattutto al naso, alla, cioè la, la gola, al catarro, insomma, la, uh, eh, sì, un po' di mal di gola, un po' di tosse repentina, però e per questo anche la mente, sono un po', diciamo, sono un po' stanco con la testa, mi fa un po' male la testa, soprattutto dietro, ma credo appunto in realtà la febbre è per questo che c'è, ma per questo appunto cosa generale tra tutta la faccia, la, la gola, eccetera, però per il resto io mi sto sentendo meglio, quindi spero veramente che da domani, dopodomani, insomma, si possa togliere definitivamente, io sono convinto, credo di sì, vedremo. Per quanto riguarda le video tools, eh, non so se lo faccio, ma nel caso lo faccio ovviamente è separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. This other window. I think that uh, this afternoon temperature potrebbe anche salire di qualche grado. Vedremo, però non... Eh, sì, vedremo uh, I think that this afternoon temperature potrebbe salire qualche grado ma non è detto, vedremo perché ieri poi è stato peggiorato il tempo nel pomeriggio, completamente nuvoloso, vedremo. But with this atmosphere the really important thing is that we are going to be enjoying those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine i think all along the way, per cui bene così, eh, che dire in questi casi, già ieri era così, però ieri poi del pomeriggio è peggiorato, per cui said this, so from this other mythical window with the white curtain, uh, pink flowers and the grey roller shooter, not visible but also come se fossi sempre lì, from the mythical window with the, the orange, red, the blue, green water curtain, and it's... Uh, Green Roller Shooter Behind me on the top, not visible In factor in the shot And finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva, grazie a te, I'm all the people, un follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast che la farò tra poco, il mio stomaco brontola sì, soprattutto spero vi possiate consolare dalle vostre, appunto con la colazione sì, dalle vostre parti il tempo deve essere brutto I'll see you in the video tools in the case I'll do it or tomorrow